preso? Nello scaffale. È uno sguardo o una figura? Il tuo tormento è la paura. Non succederà niente di brutto. Io prometto di proteggerti se tu prometti di proteggermi. È soltanto un libro. Non può farti del male. Non è reale.

Perché Teresa non può entrare nel gioco? Firma. Prima che tu chiedessi quest'ultima domanda, eh? ho sentito tipo un ronzio di ape. Libro rosso. Sto parlando con un demone? Sì. Sei il demone della tavola Ouija? immenso. <clears throat> Allora, se è sempre lui, ha sempre quella voglia di farci spaventare. Chiedi se è stato lui il fulmine alla lampadina? No. Dai! No! Perché no? Perché se poi mi dice di sì... Massa, dai! Libro rosso. Sei stato tu a fulminare la lampadina? Che significa? La ah, prendo come un no. Aspetta, ma sopra di noi chi abita? Chi abita? Ragazzi! Allora, abbiamo un inquilino che abita sopra, che, che è olandese. È olandese? E come ha fatto a spegnerci la luce? No. Boh. Coincidenza, dai, coincidenza. Però ti ricordi che avevamo problemi con la tv? all'inizio. Quando ha fatto i lavori di ristrutturazione? Quando avevo fatto i lavori di ristrutturazione. No, qua ci stiamo aggrappando, dai. No, no, no. Ce la siamo cercata? Ce la stiamo cercata chiedili da dove vieni? Da dove vieni? farle. Discendevano. Vediamo se è una frase. Per te. Oh mamma. Discendevano vuol dire che discendevano, cioè venivano giù, no? salvarle. Mm, tu dovevi salvarle. Senti. Ho fatto qualcosa di sbagliato? qualcosa di sbagliato, hai adorato qualcuno che non dovevi adorare. Perché ho fatto la tavola Ouija, ho richiamato un demone e pensa che lo abbia adorato? Assolutamente no. Non so. Perché hai scelto me? rimaneva. Che cosa devo fare? viaggio in cantina. Oh no! Dov'è Lucy? <gasps> Ma dai! No, ah, possibile. Devo andare giù in cantina? Sotto dove devi andare? Cosa devi fare? Sotto. Ok. Sotto dove? tutti, sotto tutti. Mi sta offendendo. Perché pensi questo? Devo andare sotto tutti. Nel senso che devo... Sottostare a tanti. Sottostare a tutti. Può essere una spiegazione? Che cosa vuoi da me? Perché ed è una cosa che già pensavo quando faccio la tavola Ouija, ok? Mm. Il fatto che tu comunque sei eh, più forte, più difficile da eh, in qualche modo suggestionare, manipolare, da prendere, tra virgolette, no? Il fatto che prendiamola come per buona, che voglia solo parlare con me, mm. ok? Non è che sta cercando in qualche modo di usare me per arrivare a te mi stai usando per arrivare a Teresa? Nimegen. Che vuol dire? È un nome. È una città. Però guarda come se ci avviciniamo a quello che potrebbe essere un pensiero reale ce li stoglie comincio a dare i numeri come fa con la tavola Ouija ok facciamo le domande dirette dai sei zozo? sì o no? Sei il demone che ha parlato con noi attraverso la tavola Ouija? sentire la tavola faceva di e di ah, ok ricordi? ok e eh, no però guarda dove puntavi tu col dito su e di guarda sotto ok ok cioè tu c'eri col dito sopra ricordi che faceva sempre E, D, E, D, E, D? C'è ancora Jasmine in questa pagina. Mi è salvato l'occhio. Non ci sto capendo più niente. No, neanche io. Fammi uscire. Devo chiedere di uscire, giusto? Sì. Libro rosso, posso uscire dal gioco? Riga vuota. Dal tuo gioco. Libro rosso, posso uscire dal ripetizione. Hai bisogno di protezione o sei protetto giocando? Ok. Ho bisogno di protezione? Voglio uscire dal gioco. Libro rosso, posso uscire dal tuo gioco? Sarebbe riga vuota. Rumorosamente, ci avevo detto sopra rumorosamente. Sì. Sì. In che senso rumorosamente? Non lo so. Non mi fa uscire comunque che era. Allora, eh, ragioniamo, ok? Mm. Eh, va bene, è iniziato dicendo che vuole giocare solo con me, ok? È iniziando dicendo che era, che è mio padre, ok? Che... Cos'altro hai capito? Sembrava che stesse prendendo una, una linea poi a un certo punto quando abbiamo iniziato a sviluppare l'ipotesi si, si, è frantumata. Sì. Giusto? Io non ci ha fatto sapere sì. nulla, sì. ci ha portato fuori strada. Esatto. Ok. Vuoi ancora parlare con me? Avventurarci. Non so perché ma mi sta venendo un dolore qua ce ne andate adesso. Dove dobbiamo avventurarci? In cosa? Devi essere chiaro. Che cosa vuoi da me? Ma glielo diamo, qual è il problema? Appartamento. Tu infesti casa nostra? Il mio. Il suo appartamento. casa nostra. Può essere? Sai quell'idea che avevi tu all'inizio quando sono abitare qua? Mm. Ah, può essersi... Beh, ma questo lo faremo in un altro video magari per raccontare. Se si va avanti la cosa lo raccontiamo, mm -mm. dai. Eh. Tu pensi che siamo in casa tua? stato in casa nostra. O è stata casa mia, è stato il mio appartamento. Mm. Vuoi che ce ne andiamo da questa casa? Mai. Mai. Ti prego no. <laughs> <laughs> cioè ragazzi, eh, lo sto sperando da mesi, da mesi, da mesi di andare via da questo appartamento. E succede sempre qualcosa che non ci fa andare via. Esatto. Ok, è interessante la cosa. Mi fischia l'orecchio. Eh, perché dobbiamo restare qua? mie. Mie compagne. Vuoi... Eh, adesso ne hai di domande da fare. <laughs> Vuoi che stiamo qua per farti compagnia? aspetta. Minuti? Eh. Noi saremmo venuti a far compagnia loro? A lui? A, loro, lei? A lei. Io, cap io capisco lei. Lei? Mm. Mm. Non so perché penso sia lei. Ok. Sei una donna? Ma io sono fuori dal gioco, non mi vuole me proprio esattamente come era all'inizio. È vero. Eri una donna? Di. Cercavo di convertirmi a cristianesimo, ancora c'è sta frase. Mm -hmm. No, richiedi ancora se era una donna. Eri una donna? Completamente, completamente. Ammutolita. Chiedili se sola. da sola